首先，你放的这个咖啡粉哈，不要太满，中间有点凸起没关系。确定周围这个周围哈，这个周围不要有粉，要把它剥掉。OK。然后这个气压阀要压下去才是 cappuccino。锁的时候记得要锁紧，好锁的蛮大力，锁紧才不会防止它那个咖啡从下面流出。然后你再放到这个。 炉子上面的节能板这边，好，开小火就好了，开小火，好。之后我们加入鲜奶，好。那我建议鲜奶不要加的太多，就大概在那个的，这样就好了。喝起来会比较淡的原因呢，是因为可能你的咖啡豆不是终身烘焙的，另外咖啡豆。 必须要很细的研磨，好那个味道才能苦苦味才能出来，然后再来这个可能有可能你的你下面这个水量放的太多都有可能，那鲜奶也是鲜奶也尽量不要放的太多，如果放的太多哈，担心那个苦味味道会出不来。煮的时候建议还是把能够把盖子盖起来是比较好，哦，万一它喷出来或怎么样，那有时候会来不及关那个火。 那因为现在是要拍摄的原因，哈，看里面的状况，所以我会把这个盖子打开，等下来看。你可以看出来，现在已经开始有咖啡在冒出来了。现在已经有听到咖啡阀在泄压力，哈，现在正在巡视周围有没有漏咖啡出来，目前是没有看到任何有漏的状况。 所以要记得，呃，加粉的咖啡那个位置周围咖啡粉要清干净。另外锁的是要锁得够紧，赶快把这个关起来。OK，所以目前看起来是一切都是正常的。这个 cappuccino 做的是挺好的。你如果拉起来是做拿铁，是没有粉的，还是没有泡沫的。OK，目前都是很好的。 正常的声音，啊，因为已经马上拉，它一跳起马上关掉，啊，其实现在就已经可以拿出来喝。了。